စေရနာကောင်းတယ်ကံကောင်းပြီလောကလူတွေကကံကောင်းခြင်းကြလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံကောင်းခြင်းကြကံကောင်းခြင်းရင်စေရနာကောင်းမှုလိုတယ်လို့ဆိုစေရနာကောင်းမှကံကောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ကံဆိုတာစေရနာကထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ် စေရနာဆိုတာစိတ်နေသဘောထားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နေသဘောထားကောင်းမွန်တာစိတ်ထားကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာစွမ်းမိပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ intention လို့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်သဘောတွန်းအားလို့ပြောတဲ့ motivation လို့ volition လို့လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့တွန်းအားတွေလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဇက်ကပြောပြအောင်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတာရှိတယ် ကိုယ့်ကိုယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တခုနှစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲအမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိသို့သောတော်တော်များများကိစ္စတွေကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှလှုပ်တာတွေပဲများတယ် ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားကောင်းမှကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထားကောင်းမှကံဆိုတဲ့အလုပ်အမှုကိစ္စကောင်းမှဖြစ်တယ်ကံဆိုတာအမှုကိစ္စကိုခေါ်တယ်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အမှုကိစ္စဒါဝစေရနာကောင်းမှကံကောင်းလူများကတော့စိတ်စေရနာကောင်းမှု ပြင်ရမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအသိရှိဖို့စိတ်စေတနာကောင်းမှုပြင်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ကံဆိုတာကောင်းတာဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံကောင်းကြရတယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူတွေကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြအနေကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာလဲအော်ကံကောင်းလိုက်တာနဲ့ပြောကြ စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောအကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကံကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြတာဖြစ်တယ်သို့တော့အကျိုးမပေါ်ခင်ကစေရနာကောင်းဆိုတာကိုသိမှပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စေရနာကောင်းမှကံကောင်းမှကံကောင်းမှအကျိုးပေးကောင်းမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ထားစေရနာ မှန်ကန်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ရသည်တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နေနာတဲ့လုပ်မျိုးမဖြစ်စေရ။တစ်ဖက်သားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့လုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နေနာတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်နေနာတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူး အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့အတိညာဏ်နဲ့စင်ញင်တုံတရားနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းလာမှာတေချာကံကောင်းလာလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးလုပ်သမျှကံကောင်းလာဖို့ရှိစိတ် စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းမှာဘာနဲ့တွဲဖက်လာတော့ဆိုအတိညာနဲ့လည်းတွဲဖက်လာတတိနဲ့လည်းတွဲဖက်လာအတိညာရှိမှစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါမှာအတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေရနာဟာစိတ်ထားဟာတခါတရံမှာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်အဓိကလို့ပြောစေရနာကောင်းတယ်ဆိုတာအတိညာလည်းပါတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေတတိထားမှုတွေဆိုတာတွေနဲ့ပတ်ပိုးထားတဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်ရရချေဖို့လိုသလားကံကောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေရာချေတယ်ဆိုတာဟာကုသလုံထားတယ်ပဲများပါအကုသလုံပြီးရေရာချေရင်တော့ဒါပိုဆိုးမှာပဲကုသလုံပြီးရေရာချေတာတော့ကုသဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကုသနဲ့ရေရာချေတယ်ရေရာချေတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုအဝေးပို့ပစ်တာလုပ်လို့ရလားလို့ဆိုတော့ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြောင့်ရှိတယ်ပေါ့ ရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကံစိုးကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်လာပြီဆိုရင်တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရရခြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးတမန်ကံလေးတွေကိုအားရှိတဲ့ကုသကံနဲ့ပြောင်းလဲအစားထိုးပြီးရင်တော့ကံကောင်းလာစရာရှိတယ်သို့တော့ ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့ရတော့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရှင်ကံကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့များအရာများဟာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်လာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အခုနေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဘုရားဘာသာကလျာဏယူဝါလို့ပါဠိလိုခေါ်တဲ့ဝါယံဘီအသင်းကြီးကကြီးမှုပြီးတော့မဟာထုတ်ညတပိတ်စေရတဲ့ပွဲစီမံဆောင်ရွက်ပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားဖို့ရာလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ရှင်းဖြစ်ဟောင်းအောင်မေ့ွယ်အနေနဲ့ ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ရိုးရိုးဒါနကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ပခဲ့ဘူးတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဒီဇလန်းမှာလို့ကုသိုလ်ရဖို့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြအောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကအတိတ်တုန်းကဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတာဝတိမြို့ကတထေသားကလေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပန္ဒိတသာမဏေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပန္ဒိတသာမဏေရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုဟာ အလွန်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နာမည်တောင်မခေါ်ကြပဲနဲ့မဟာဒုက္ကတာဆိုပြီးတော့ခေါ်တာအဲ့တော့မဟာဒုက္ကတာဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒုက္ကတာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဒုက္ကတာလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဒုက္ခတာကိုပါဠိလိုရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေတစ်ချောင်းရင်ဒုနဲ့ခန့်ငယ်နှလုံးဆင့်ပြီးနောက်ကတာဝံမှုနဲ့ဒုက္ခတာလို့ရေးတော့မဟာဒုက္ခကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန့်ငယ်နဲ့တပ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာကြီးနဲ့တပ်ပြီးရေးလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မဟာဒုက္ခအကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခန့်ငယ်နဲ့တပ်ပြီးတော့ မဟာဒုက္ကတမဟာဒုက္ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မဟာဒုက္လို့ရေးတာအဲ့တော့ခန်းငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ရေးရမှာပါဠိတပ်ပုံမှန်တယ်မြန်မာရေးထုံးမှန်တယ်လို့ပြောဒါလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာရေးထုံးမမကံကရေးရင်မဟာဒုက္ကိုနော်မဟာကတော့လွယ်ပါတယ်ထုတ်ကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခန်းငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ဒုက္ကိုရေးရ တောင်းကိုတတ်ပြီးရေးလိုက်လို့ရှင်ဒုတ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကာကြီးနဲ့တတ်ရေးလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးထုံးနေနဲ့မရေးပဲနဲ့မဟာဒုက္ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဟာဒုက္ကတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခန်းငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့အတ္တကိုခန်းငယ်မဟာဒုက္ကိုဒီလိုရေးတယ် ဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဘယ်မှာအဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုဗာရဏတိမြို့မှာအဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တနေ့လုံးမှာတနေ့စားတော့အမှန်တမ်းဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်သို့တော့စိတ်နေသဘောထားတွေကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စေရနာကောင်းလို့သူဟာကံကောင်းသွားတယ် ကံကောင်းလို့အကျိုးပေးတွေကောင်းသွားသို့တော့နာမည်ကြီးကတော့ဆိုးကြံရစ်တယ်မဟာဒုက္ခတာမဟာဒုက္ခတာဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးတဲ့ကြံရစ်တကယ်တော့သူဟာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အလုံးဒီဇလန်းကိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပဏိတသာမဏေရဲ့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကအတိတ်ဘဝတစ်ခုပဲ ပါရဏသီပြည်ကိုယဟန္တာ2000ခြံရံပြီးတော့ကတ္တဝဗုဒ္ဓကြွလာဂေါရမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ပွင့်တဲ့ကတ္တဝဖရာအဲကတ္တဝဖရာတစ်ထက်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲအသက်2000ရှည်လျားပဲအသက်2000တန်းဆိုတော့လူတွေကလူတော်လူကောင်းတွေများတယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရောက်တဲ့အခါကျတော့ခေတ်ကာလအရာ လူဆိုးကများကောင်းတဲ့လူကလေးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတော့ကသောဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့လူကောင်းတွေအမတန်များတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာဗာရဏသီပြည်ကိုခကြီးကြွလာတဲ့ကသဗ္ဗဗုဒ္ဓကပိဋကတ်ထဲမှာတရားဟောတော့ဘာဟောလဲလို့ဆို လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတစ်ခုတခြားတရားတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောတဲ့တရားတစ်ခုဟာစေရနာအားလျော်စွာကံတရားရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုသေယုတ်ဖော်တဲ့ဖော်ကြားချက်တစ်ခုဟောတယ်လူတယောက်ဟာကိုယ်တိုင်တော့လှူတယ်သူများကိုမတိုက်တွန်းဘူး လူတယောက်ကတော့သူများသာတိုက်တွန်းတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့မလှူဘူးလူတယောက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလှူဘူးသူတစ်ပါးလည်းမတိုက်တွန်းဘူးနောက်တစ်ယောက်ကကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူတစ်ပါးလည်းတိုက်တွန်းတယ်လူမျိုးစား၄မျိုးတော့ကတိခေတ်မှာလည်းဒါရှိနေမှာပဲလေအဲဒါရှိနေမှာပဲဒီတိုင်းပဲ ကိုယ့်အကိုလှူတယ်သူများတော့လှူဖို့မတိုက်တွန်းဘူးဆိုတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအေးသူများတော့လိုက်အလှခံတယ်ကိုကတော့မလှူဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတာကိုလည်းမလှူသူများလည်းအလှမခံဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကိုလည်းလှူတယ်သူများလည်းအလှခံတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကူမျိုးရဲ့လောက်ရက်တွေဟာ၄မျိုးကွဲပြားနေသည့်အတွက်ကြောင့် သူတို့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလည်းပဲမတူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်ဒီတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမတူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာပါကိုရှိတာကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူခြင်းကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာစိစိတ်ဥစ္စာများပြားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံရဲ့သဘောတရားကသူက တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံကိုယ်ဒီတုံ့ပြန်လာတာပဲအဲ့ဒီတုံ့ပြန်တာဟာကိုကပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရတာဒါသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကိုကလူမှုတန်ဖိုးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကရတာကိုလွတ်လိုက်တဲ့ကံကသူတော်ဘာကိုရစေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသူတော်ဘာကိုရစေတဲ့ဒါနာကောင်းမှုဒီကိုယ်ပြန်ရစေတယ်ဆိုပြီးကြိုးတုံ့ပြန်ပေးတယ် အဲသူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့လာပါလှူကြရအောင်လှူပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြကိုတိုက်တွန်းလို့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကိုနဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်သွားကိုတိုက်တွန်းလို့သူလည်းလှူဖြစ်သွားတိုက်တွန်းလို့လှူဖြစ်သွားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဟာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်ပေါ့။သူများကိုတိုက်တွန်းပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလူရင်စိတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာကိုရတယ်တိုက်တွန်းလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းတွေများတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါမလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုရှိဘူးမတိုက်တွန်းမှုဆိုရင်မိတ်ဆွေမရှိဘူးဒီလိုဆိုပေါ့နော်ဖေကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလူသာလူပြီးမတိုက်တွန်းမှုဆိုရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လဲအပေါင်းအသင်းအားနေတယ်ပေါ့ တိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းပြီးကိုယ်တိုင်မလှဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရပြန်နေရဘဝမှာအပေါင်းအသင်းချမ်းရများတော့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါတယ်လှူလည်းမလှူဘူးတိုက်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရဖြစ်ရဘဝမှာဆင်းရဲတဲ့တကူဒီတကောင်ကျဲဘဝရောက်တယ်လှူလဲလှူတယ်တိုက်လွန်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်နှမျိုးလုံးစုံအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခလည်းရတယ်မိတ်ဆွေသင်္ဃအပေါင်းအသင်းတွေလည်းများတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလူချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုကိုကသဗ္ဗဘုရားပြိဿမှာခေါ်လိုက်တာ အဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲကအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ငါဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအပေါင်းအသင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ကုသိုလ်နှမျိုးရအောင်ငါလုပ်မယ်အကျိုးနှမျိုးခံစားရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုသူကသူကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်တိုက်လို့တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတယ် အလုပ်ကိုလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ရှင်ဘုရားကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးလူပြရစေတဲ့ဖြစ်တန်ဃာလည်းကြွလာတာအပါ2000တောင်ကြွလာဘယ်တစ်ပါးတောင်းယူမှလဲလို့ဆိုရှိသမျှတန်ဃာကုန်သူတောင်းယူပါသို့တော်အဲ့ဒီလူကတန်ဃာ2000လုံးကိုသူတတ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး သို့တော့သူကစိတ်ကူးရလို့အလုံးကိုဒီပင့်လိုက်တယ်ပင့်ပြီးတဲ့အခါအရက်ထဲမှာလိုက်လံပြီးတော့နှိုးဆော်တယ်နှိုးဆော်တယ်တိုက်တွန်းတယ်သူတန်ခါ2000နဲ့ဖြင့်ကဆွမ်းစားပင့်ထားတယ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ခွဲပြီးတော့ဆုံးလူတန်းကြဖို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ် တိုက်တွန်းတော့တရားတရားရှိတဲ့လူတွေကလည်းလက်ခံသူကအပါ20တောင်းယူမယ်သူက10ပါးတောင်းယူမယ်နဲ့ကိုတောင်းယူနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုရလူတွေဟာဒီသူစီကနေအဘခံကြအဲ့ဒီအမခန္ဓာတွေအလုံးကိုစင်းမှတ်လိုက်သူကလိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆိုတယ် အလုံးနောက်မှအဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့မှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်နဲ့သူပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝကို သူတနာတနာရယ်ဆိုမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုတဲ့တန်တရားတွေကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုခွင့်ကောင်းချိန်ကောင်းလေးရတဲ့ချိန်လေးမှာသူလည်းလှူသိနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတယ် တိုက်တွန်းတော့ပထမအကြိမ်မှာတော့အဲ့ဒီသူကသူ့ဘာမှမမရှိတာမရှိတော့သူကငင်းနေပေါ့ငင်းတော့ခုနလိုပဲမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လှုပ်အားနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးလှူပါလားတပါးတတ်နိုင်တပါးနှစ်ပါးတတ်နိုင်နှစ်ပါးလှူပါလားတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာစိတ်ပါသွားစိတ်ပါသွားပြီးတော့ ဟုတ်သားပဲငါမှာခြေလက်အင်္ဂါရှိတာကိုအန်ကိုကိုအလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဆွတ်တက်နဲ့တော့ကတ်နိုင်မှာပဲဆိုသူဟာအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့တိုင်ပင်တော့အိမ်ကအမျိုးသမီးရတယ်မငင်းကွယ်ဘူးစေရနာကောင်းတယ်စိတ်စေရနာကောင်းကောင်းတယ်ကျမတို့ အတိတ်ဘဝတုန်းကဘာမှမလှူခဲ့လို့ဒီဘဝဆင်းရဲအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေ့နဲ့ကျမတို့ဒီနေ့အလုတ်ပုံလုတ်ပြီးလှူကြရအောင်ဆိုအိမ်ကမျိုးသမီးကလည်းတရားတရားထက်ထက်နဲ့အဲ့လိုပြောစိတ်အားတွေပို့ပြီးတော့တက်ကြွတက်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကတက်တက်ကြွကြွအလုတ်တွေလုတ်တယ်ပေါ့တထဲအိမ်သွားပြီးထင်ခွဲတဲ့အလုတ်တွေလုတ်တယ် တက်တက်ကြွကြွလေးလေးတချွန်ချွန်တချင်းလေးတေးနဲ့လုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းလူပြင်းပြင်းရောမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှသူကအလှလူချင်းလို့တက်တက်ကြွကြွလုပ်တယ်တထေးကြီးအကက်ခတ်ပြီးမင်းဒီနေ့တည်းအလုပ်တွေစူးစမ်းပါလားဆိုသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလက်ပြန်ကတန်ခါတော်ဆွတ်ကပ်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်စူးစမ်းတာပေါ့ သူစိတ်ဓာတ်စေတနာကဘလောက်ကောင်းပါတော့เนาะဒါအတွက်သူလှုပ်တာပင်မခံပြီးတော့လှုပ်အဲတတိကြီးကလည်းသူစိတ်စေတနာကိုသဘောကျပြီးပို့ပြီးတော့ပေးတယ်သူဆုံးကတ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လောအာဂာအနေနဲ့ဆန္ဒပြည် နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြေဆိုပြီးတော့အပိုစုအနေနဲ့ပေးအဲ့ဒါလို့သူဟာဆုံးကပ်ဖို့အတွက်ဆန်အစင်လက်ရတာလောအားကနောက်သူ့အိမ်ကသူ့ဇနီးကလည်းပဲမောင်းထောင်းဆံပြတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တဲ့အခါဘုပ္ပဆန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးမေးတော့ခုနလိုပဲသူ တန်ခါတစ်ပါးတာဝန်ယူထားတယ်ဆုံးကပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေပဲစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲစိတ်ရရောရောလှုပ်အားကအပြင်ပေးလိုက်တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရတဲ့ဟာဒီနဲ့ဆုံးကပ်ဖို့ရအဆင်ပြေသွားဆုံးတွက်ကခုလုံးသွားစိတ်အားတွေတက်ကြွနေတယ် ဟင်းဒီဟင်းရွက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းခြေသွားဟင်းရွက်ရှာဟင်းရွက်ရှာတဲ့အခါအလုပ်တစ်ခုရလာငါးဖမ်းတဲ့တငါတွေကဖမ်းမိသားငါးတွေကိုတောင်မြေပေါ်မှာထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီငါးတွေသူ့မြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းအလုပ်လုပ်မလားငါတို့အလုပ်ခိုင်းပြရှိတယ်ဆိုလုပ်မယ်ကြပန်းအလုပ်သမားကိုသူဘာခိုက်ခိုက်လုပ်ဆိုတော့ ငါးတွေအကောင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်တူတဲ့ငါးတွေကိုအတွဲအတွဲတွဲတွဲတွဲတွဲနော်အကောင်ကြီးတာတွေတွဲစီအတွဲလိုက်ငါးတွေကိုတွဲခိုင်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ငါးတွေကိုတီခိုင်းတာပေါ့ငါးအသေးအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းသူလှုပ်လိုက်ငါးတွေကိုတွဲမြို့တွေကလူတွေကလည်းဆွန့်ကပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာ ကန္နာဆင်းပြီးတော့ငါးတွေဝယ်ကြသူတွဲသမျှငါးတွေအကုန်လုံးရောင်းလို့ရအဲ့လိုငါးတွဲတွေအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့သူ့လုံအားကအနေနဲ့ပေးเสียငါးတွဲမကြံတော့မကြံတဲ့အခါမှာခုနတက္ကသည်ကသူတို့ငါအကောင်ကြီးကြီးငချင်းကောင် အဲ့ဒါကိုသူတို့အိမ်စားဖို့ဆိုပြီးတော့တဲတဲဖွက်ထားတာရှိအဲမရှိတော့တော့အဲ့ဒီအကောင်ပဲသူ့ကိုလှုပ်အားကအနေနဲ့ပေးလိုက်တာဆိုပကျင်းသားရသွားပြန်နော်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်တာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်စေရနာတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကြွနေတာအလွန်တက်ကြွပြီးတော့လုပ်နေ ဘယ်ယဟန်ကိုသူဆုံးကတ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးယဟန်တပါဆိုတန်ဃာတွေကိုဆုံးကတ်မယ်ဆိုရွယ်ချက်နဲ့သူဟာစ조사အဲ့လိုနဲ့စရင်မှတ်ထားတဲ့ခုနတိုက်တော်နှိုးဆိုတဲ့လူကစရင်နေပေးလိုက်တယ်10ပါးပါ30 40 50ယူတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစရင်အတိုင်းအကုန်ပေးမနဲ့တန်ဃာတွေပိပိပိပိသွားလိုက်ကြတယ်တန်ဃာ2000ဟာ တဘာမှမကြံအောင်ပြီးသွားအဲသူ့အတွက်တန်ခါဘယ်မလဲလို့သွားမေးတယ်တယောက်တဘာတယ်ဆိုတော့ဟိုလူကစင်းမတင်မိဘူးမိသွားစင်းမတင်မိတဲ့အခါကျသူ့အတွက်တန်ခါမကြံတော့ဟာငါမိသွားတယ်မင်းအတွက်ကိုမလုပ်မိဘူးသူကတိုက်တာတိုက်တွန်းလိုက်ရတာဒီကောင်ဆင်းရဲသားဆိုတော့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ စရင်မှတ်မထားမိသူ့အတွက်တန်ခါမရဘူးဖြစ်လာအဲ့ဒီတန်ခါမရခြင်းဟာသူ့အတွက်ကံကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုယူပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမဟာဒုတ်ပြားတပိတ်ဆိုပြီးတော့မဲဖောက်နေကြတာသူဟာကံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သွားဘာလို့ကံကောင်းလဲဆိုစေရနာကောင်းလို့ပြောစိတ်စေရနာတအားကောင်းသွားတယ်အဲ့ချက် အဲ့လိုသူ့အတွက်တန်ခါမရဘူးလဲပြောလိုက်ရောအဲ့ဒီလူကဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့နဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုလိုက်ဘေးကကြားတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တာလို့ဘာဖြစ်တာလို့ပြောအဲ့စင်းမှတ်တဲ့လူဝိုင်းအပြစ်တင်ကြတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့သူကညာမနေကြိုးစားဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီလူကိုပြန်ချော့မလူစိတ်မပူနဲ့တန်ဃာတော့မရှိတော့ဘူးကွာကုံသွားပြီ ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာကတ္တဗဖရာကျောင်းထဲကမထွက်သေးဘူးအကျောင်းထဲကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲကခန္ဓာကုရီတိုက်ထဲမှာတကားပိတ်ထားဘယ်သူမှလည်းမဝင်ရဘူးဖရာစီမင်းအဲ့ဒီမှာတကားဖွင့်တဲ့အချိန်ဖရာကိုအရင်ရအောင်ပိတ်မင်းကံကောင်းမှလိမ့်မယ်ခုခေတ်တော့မဲနဲ့ကံကောင်းလို့ရတာပေါ့နော်မဲချအဲ့ဒါလို့ အမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်စေတနာတွေကအလွန်ထက်သန်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကသဗ္ဗဘုရားတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းစီကိုဥတည်သွားတာလူကလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆင်းရဲတာဆိုတော့ဒီလူဟာကြပန်းလှုပ်သမားဆိုတာလူတိုင်းကသိတယ်ဒီကောင်မျိုးဖះပင့်နိုင်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှဖះပင့်မလို့ချောင်းနေတာတထေးတွေမင်းဆိုရာစာတွေအမတ်ကြီးတွေဘယင်ကိုယ်တိုင်ပါ ဘရင်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဖျားထွက်လာရင်ပင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးချောင်းနေကြတယ်အတူသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကတရောင်းစားပဲစောညာဟင်းညာလာတောင်းတာနေမှာလို့ဆိုပြီးသူတော့ဘယ်သူမှမတားကြအဲ့ဒါနဲ့သူကအခွင့်ကောင်းရသွားဝင်သွားလိုက်တယ်ကတ္တဝဘုရားကတကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အချိန်သူက တပည့်တော်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်မှတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့တပည့်ကိုအဲ့ဒီလူလက်ထဲထည့်တာအဲ့ဒါကံအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါခုခေတ်တော့အဲ့ဒါမြတ်တပည့်ဆိုပြီးမဲဖောက်တာမဟုတ်လားမဟာတုပ်ပွဲမှာနော်ဟိုကတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသူ့လက်ထဲကတပည့်ကိုသူ့ပေးတာဟောတပည့်ပေးလိုက်လို့တပည့်ယူလို့ကံကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတာ နော်ဂေါရမဘုရားကတပိတ်ပေးလိုက်လို့တပိတ်ထားရတဲ့လူကတော့ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တပိတ်လည်းအရမ်းမယူလိုက်နဲ့အောင်နန္ဒမင်းသားတော့တပိတ်ပေးလိုက်တာယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျသူသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းသွားအခုလဲအဗ္ဗဒဆင်းရဲတဲ့လူသားတဲ့လူတယောက်အမွဲဆုံးလူတယောက်ဒါကြောင့်မဟာဒုက္ကတာ အမွဲဆုံးလူတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုမြတ်စွာဘုရားသပိတ်ပေးလိုက်ဘယ်သူမှမယူရဲဘူးဘုရားပေးထားတဲ့သပိတ်ဆိုတို့ယူလို့မရဟာကိုကြားလို့ဘုရားရဲ့သပိတ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ပင့်သွားတာဘုရားကြားကလူတွေကဖြတ်ပြီးတော့ဒီသပိတ်သူ့ပေးပါသူ့ပေးပါနဲ့ပင့်ညာမပေးဘူးသူသပိတ်ကိုသူ့မှမပေးပဲနဲ့အိမ်ထိအောင်သူ တဏ္ဍမမရှောက်သွားမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ကလိုက်ကြွသွားသူ့အိမ်ကတဲဆုပ်အိမ်တောင်မှမိုးလုံရင်လားမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဘုရားဟာကုသကောင်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ပါရမီတမ္မာရတွေဖြည့်ဆည်းထားတာဖြစ်သောကြောင့်ငုံဝင်ရတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့ရှိရင် သူ့အိမ်ကလည်းအစင်းနဲ့ပဲဝင်လို့ထွက်လို့စင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တခါအဲ့ဒီမှာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အချိန်ကလည်းပဲသူရထားတဲ့ဆန်တို့ငါးတို့ကြင်သားတို့နဲ့ချက်ထားအဲ့တော့ချက်ထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့မိသားစုချက်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းကြမှာကောင်းပါဗော်လန်တီယာအနေနဲ့လာပြီးတော့ သူ့စီမှာလာသူချက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စေရဏဝန်တန်လာချက်ပေးတဲ့ဒုတိယပါလည်းရှိသေးတယ်လေလာချက်ပေးဒါနဲ့အိမ်ရောက်တော့ရသော်ဘုရားလည်းကြွလာဘုရင်ကြီးကမဟာဒုတ်ဆိုတဲ့ကောင်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကောင်သူဘုရားကိုတောင်းရောင်နေမြတ်ကတ်နေမလားဆိုပြီးတော့ကဲ၍ သူ့ရင်ချက်ထားတဲ့တွင်ဟင်းမကောင်းရင်တော့ငါဖះကိုပင့်သွားမယ်နန်းတော်ပင့်မယ်ဆိုရင်ဘယင်ကအတွေးနဲ့လာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာချိကုတ်ကတာမန်မမဟုတ်တာတရားမဲကိုယ်တိုင်ဆင်းချက်တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာသူချက်ထားလိုက်တဲ့ဟာဘာတွေချက်ထားတော့လို့ဘယင်ကြီးကကြည့်ကျင်လို့အိုးတွေဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါတမျိုးလုံးမွေးကြိုင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ် နော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တဲ့ဓမင်းဟင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အလုံးကိုယနတ်သိနဲ့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းတွေဖြစ်နေဘုရင်ကြီးနန်းတော်ကချက်တဲ့အစာအာဟာရတော့အလောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးလည်းတောင်းဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမဟာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်မြင်ကံကောင်းသောအာကြည်စေတနာကောင်းသောအာကြည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရသော်ဘုရားကိုဆုံးကပ်ခွင့်ရလိုက်တာတဲ့နော်ဆုံးကပ်ခွင့်ရလိုက်လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပီတိသောမနတဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒီတော့သူဟာဆွတ်တနကပ်ဖို့အတွက်ချွေးထီထီကြောင်အောင်လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူပင်ပန်းခံပြီးတော့လှုပ်တာသူစေတနာဘယ်လောက်ထက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စေတနာစွမ်းအား သူစားဖို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခါကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူကြိုးစားကြိုးစားချွေးတိတိကြအောင်မလုပ်လို့တယ်စေရနာထက်တဲ့တန်ခါနဲ့ကြိုးစားသူဇနီးကလည်းပဲထို့တူပဲစေရနာထက်တဲ့တန်ခါနဲ့ကြိုးစားတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကလည်းပဲသူတို့လှုပ်အားနဲ့ရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလိန်ယူလာတာမဟုတ်ဘူး တကယ်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲနော်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဓမ္မိယလတ္ထလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်တဲ့နိလနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းစေရနာဆိုတာလည်းအလွန်ကြီးမားအလူကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချိပဲဆိုရင်သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတော့သူတို့လောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့မဟာထုတ်မိသားစု ဝမ်းသာပီတိကြီးကျယ်ဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားလည်းပြန်ကြွသွားရောသူတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကောင်းလိုက်ခြင်းကတော့ကောင်းကင်ယံကယရဏမိုးတွေရွာချတယ်လို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖျားနဲ့လည်းတွေ့မယ်စေရနာထက်ထက်တန်တန်လည်းရှိမယ်ကိုလူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းပဲဓမ္မိယလတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရဏမိုးရွာမှာပါသို့တော့အလုံးဟာအဲ့ဒါလောက်ထက်မြက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရနိုင်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာဒါလောက်ထက်ထက်မြက်မြက်အကျိုးမပေးတာသာဖြစ်တယ်။သို့တော့ကိုလုံးတဲ့များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာကောင်းမယ်ဆိုရင်ကံကောင်းမှာတော့သိချာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ဟာ ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လုပ်တဲ့မြဒီဟာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဟာကိုတွေ့တွေ့ရှိနေကြတဲ့လူတွေညောင်များစွာရှိတယ်နော်ညောင်များစွာရှိမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးခံရတာတွေရှိတယ် လူတယောက်ဟာငှက်တွေကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ခြေတော့ကိုချိုးတဲ့လူတယောက်မသေးခင်ပဲခြေတော့ဖြတ်ခံရတယ်ကံကြမ္မာနဲ့ဆုံသွားတယ်ခြေတော့ပြတ်သေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီဘဝမှာလည်းပဲဖြစ်တာเนาะမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီဘဝမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့စေရနာအကျိုးပေးပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်အလောက်ကိုင်းတွေစင်ပြေတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုကောင်းကင်ကရှင်ဘုံဝင်ဖို့မရွာပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တာရကတိတ်ပြီးတော့မရှားပါရှိပြီပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယဆိုတာမျက်မှောက်မှာအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးဆိုတာကိုလုံးတဲ့ အထဲမှာရှိနေတတ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့အကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့လက်ရှိဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံပါလာပဲအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမှတ်တမဲ့နေလို့တွေ့ရှိခံစားကြရတာမျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မဟာဒုဒုဇနီးမောင်နှံမိသားစုရဲ့အိမ်ဟာကောင်းကင်ရရဏမိုးရီရွာချလို့အိမ်လုံးပြည့်သွားတယ်လို့ ဒါနဲ့သူဟာဒီယရနာတွေသူ့အိမ်မှာပြည့်နေတာဘုရင်ကြီးစီအကြောင်းကြားတော့ဘုရင်ကြီးကနန်းရင်ပြင်ကိုတည်ခိုင်းနေအောင်တည်ပြီးယရနာဘုံကိုပုံပြီးတော့ဒီမြို့မှာဒီလိုသူလောက်ယရနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလူလူဆန္ဒခံယူတာလူတွေကမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလူကိုတထေးရတူ အနင်းတဲ့သလားအနင်းတဲ့ပါတယ်ကဲချက်ချင်းပဲသူကအလုံးစင်းတဲ့လူတယောက်ဟာချက်ချင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီတထေရလူရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေစရာအိမ်ကကောင်းကောင်းမရှိလို့ခြုံနေပိတ်ပေါင်းနေလွှမ်းမိုးနေတဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခွက်ကိုသူတထေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်ကနေပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာနေဖို့ဆိုပြီးတော့သူပေးလိုက်တယ် စေတနာကောင်းတော့ကံကောင်းလိုက်တာခြုံနေရှင်းတော့အဲ့ဒီခြုံတွေကမြေတိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရွှေအိုးတွေကနှခမ်းချင်းထိပြီးတော့တူးလိုက်တိုင်းဟာရွှေအိုးတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုလည်းပဲသူဟာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဟာဆင်းရဲသားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရောက်ရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရာသက်ပံပြုတည်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါ မဟာဒုတ်သမိုင်းပဲပေါ့နော်မဟာဒုတ်ရဲ့သမိုင်းကောရဝဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာတထေသာဖြစ်ပြီးတော့ပဏိတသာမဏေဘဝနဲ့ပဲကျွတ်တန်းဝင်သွားပဏိတသာမဏေဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်သွားပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့တော့စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုတာ အင်တာမတတိထားရမယ့်အချက်ဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမှန်ကန်တဲ့စေတနာအဲ့လှူတဲ့လူတွေဟာလှူတိုင်းစေတနာကောင်းသလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ရကိုယ့်ရဲ့စေတနာဟာဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်လို့ရှိရင်သူများအပြစ်တင်မှကြောက်လို့လုံတဲ့လူမျိုးလည်းရှိတယ်။ဟာလုံနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မလုံဘူးဆိုရင်သူများပြစ်တင်မှကြောက်လို့လုံတဲ့လူလည်းရှိ။နာမည်ပေါ်ခြင်းလို့လုံတဲ့လူလည်းရှိ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့စေရနာကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်။လူမှာ intention လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမျိုးမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်စေတနာကောင်းစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့ဆိုတာဒါကတော့ယုတ်တမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဘုရားဗဒံဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့နှစ်စင်နဲ့အမြမဟာဒုတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်တတိယသောအဖြစ် မဟာဒုတ်မြတ်ဝိစရေတံမဲဖောက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှုပ်ပွားတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုပူဇော်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုတာဟာဘုရားတပည့်ပေါက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုပ်ပွားတော့မှဆုံးကပ်ခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင် ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်တကယ်တတ်တော်တင်ရှားဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့နော်စိတ်ကိုဓာတ်နုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတိဋ္ဌံတေနေဝတေစာပိတမေစိတ်တေတမန်ဖလံတတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရား ဆိုပါစို့ကိုကဘုရားပြိဋိဘံဆံမလူဖြစ်တယ်ဆိုပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအေးဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတော့ကတွေးလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားတက်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုတိုက်ရိုက်လှူပါအဲ့ဒီမှာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတာရဲ့ မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့မှလှူရတာအဲ့ဒီလှူရတဲ့မဲ့အချက်နှစ်ခုမှာစိတ်ဓာတ်ကိုတူနိုင်အောင်တူအောင်ပြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးတူတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ကိုယ့်ပုံမှာပဲစိတ်နေသဘောထားကိုပဲပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များသောဖြင့်မဲပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားချင် အေးတစ်ချိန်တုန်းကကသဗ္ဗဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကတပိတ်ပေးလိုက်လို့ရသွားတဲ့မဟာတုတ်ကြီးကံကောင်းလိုက်တာဘုရားကိုဆုံးကပ်ခွင့်ရသွားတယ်ငါလည်းပဲသူ့နီးသူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ဆုံးကပ်ခွင့်ရတယ်လို့ကံကောင်းလို့ဆုံးကပ်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးတော့ ပီတိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးပေးဟာတူညီတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တူညီတဲ့အကျိုးမျိုးတူညီတဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောတူညီအောင်ထားရမယ်ဆိုတော့တူနိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါတူဝဲရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့တူဝဲရမလွယ်တူဝဲရမလွယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရဏမိုးတဲ့ရွာချင်မှရွာမှာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးနော် သို့တော့ကုသိုလ်ကံတွေစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှူးမှုဝမ်းသာမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာတူနံနေမြတူအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာအလဟတဖြစ်မသွားပဲနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ် ပူဇာရဟိပူဇယတော်ဗုဒ္ဓေဝါယတိဝတာဝကိပပင်စသမတိကံတိဒိဏတောကပရိတုဖရာတို့ယဟန္တာတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေရည်စူးပြီးတော့ပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေတဲ့ တပိတာဝကဖြစ်တဲ့ယဟန္တာတွေကိုပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပူဇော်လိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရေတွက်လို့မရပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုဘာကြောင့်ပူဇော်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေဖုတေအကုတောပိယေ ဘာကြောင့်ပူဇော်လိုက်တုံးဆိုတိဏတောကပရိဒဝေပပိစသမဒိဋ္ဌံတိတိဏတောကပရိဒအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ငါရဲ့အတ္တဆိုတဲ့မှားရွက်တဲ့အမြင်ပပိစတရားတွေကင်းစင်ကြတယ်တဲ့ပပိစဆိုတာ တန်တရားကိုချက်ထွက်တတ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိဟောကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာငါဟာလို့တွေးတာတဏရဲ့အတွေးငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးအနတ္တလက္ခဏာသုတ်အရာဆိုရင်ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမာနရဲ့အတွေး ငါရဲ့အတ္တလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးလို့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိအတွေးတွေနဲ့တွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မစင်ကြယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူရတန်းရတာလေအဲ့ဒီလိုမှားရွင်းတဲ့ပပိစအတွေးတွေကိုကြော်လွှတ်သွားတဲ့ဖရာတို့ပိစ္ဆကဗုဒ္ဓတို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှည်စုပြီးလှူလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကြီးမားလာတော့ကြိုတရားကိုရတယ်တိဏတောကပရိဒဝေအဲ့ဒီအတွေ့တွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တောကဆိုတာစိုးရိမ်မှုဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးပရိဒေဝဒီအတွက်ငိုရရတာဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းနေတယ်ပေါ့တောကပရိဒေဝကိစ္စနဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကိုလှူလိုက်ရတန်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ် အတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့တေတာရိတေပူဇေယတော်နိဗ္ဗုတေအကုတော်မိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားလို့ဘေးရန်ခတ်သိငြိမ့်သွားတဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်နတ္တကပုံညာသင်္ခါတုဣမိထမပိကေနစီ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအတိုင်းအတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားဟာဘလောက်အတိုင်းအတာအထိပေးမယ်လို့ဆိုတော့ရှင်တွက်လို့မရဘူးတဲ့ပင်လယ်ထဲကရေကိုခတ်ပြီးတော့ဘဏ္ဍကာလန်ဆိုတာမပြောနိုင်လို့သလိုပဲအလိုများပြလာတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုရရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပူဇော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှု ကံရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ဟောကြားထားတာရှိတယ်။ထုတ်ဖို့ဟောကြားထားရှိတယ်။ဒါမို့စေတနာကောင်းလို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်။ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းမယ်။ဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်လျက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအကျိုးပေးတွေကောင်းမယ်။ကုသကောင်းမှုဆိုတာတစ်ခါလုံးလိုက်တာကနေပြီးတော့လူတယောက်ဟာတက်မှတ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ထီအောင် အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖရာတဆူနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူပြီးတော့ခြေနဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ပီတိတွေနဲ့မိမိလှူလိုက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်အပေါ်မှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပေါ်မှာအလုံးကိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပွားပြီး သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်တဲ့အခါလဲကုသိုလ်တွေအဆက်ဆက်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပန်းတပွင့်လှူရတဲ့ကုသိုလ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့60နဲ့တက္ကမအပေဘုံဆိုတာမရောက်ခဲ့ဘူးတရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးတိတ်တာဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးငရဲဆိုတာမရောက်ခဲ့ဘူးလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဒီကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ ဆောင်းလျှောက်သွားဘယ်သူမှဆောင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးကုသကံကဆောင်းလျှောက်သွားအဲ့တော့ကုသကံကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာဓမ္မဆိုတာသူ့ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တနံဓာရင်တေစတုတုအပါယေတုအပဒမန္တိကတ္တဝါဓာရေတိတိဓမ္မောဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်အဲ့ဒီမိမိဖြစ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘယ်တော့မှအပေပုံမရောက်အောင်သူကဆွတ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆောင်းလျှောက်ကဲတင်ထားတယ်ဆိုတာတော့အမြဲတမ်းအားကိုးစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းအားကိုးစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူဟာ60နဲ့တကဘာတကဘာနဲ့မကဘူး60နဲ့တကဘာပန်းတပွင့်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကနေအခြေပြုပြီးတော့ 60တဲ့ကဘာအပယ်မလားတဲ့အပြင်မှာနောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီကုသိုလ်ကိုကံကိုအခြေပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့တရားဓမ္မဟောကြားပြီးတစ္ဆာကိုသိပြီးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကုသကံတစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အဆက်ဆက်အစဉ်ပြေအောင်သွားလုပ်တော်တယ် ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်လို့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းကြောင့်ကံကောင်းကံကောင်းလို့အကျိုးပေးကောင်းပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုရနိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအလွန်အားကိုးရတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကဟောဘုံဉ္စေပုရိသောကယိရာကယိရဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏတမ္မိသန္တံကယိရာထဒုက္ခောပုညတဥစ္စေယောဒါလေးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ ဒီတိုင်းလိုက်တံပေါ်ဆောင်မှုလို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားရှိကြစွာတည်ပါစေဆိုတာဒီလိုအဆုံးမစကားမျိုးကိုဆွလို့လေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာရှိကြစွာတည်ပါစေဆိုတာအဆုံးမတွေကိုပြောတာနော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမစကားတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင် လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတည်တယ်လို့သူတို့ခေါ်ရတယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်လိုက် ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာမတည်ဘူးလို့ပြောသာသနာဆိုတာလူအပြင်မှာတည်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကြောင်းကံတွေကသာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်ဒီသာသာအဲ့ဒီအဆုံးအမစကားတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူကြတန်းကြလို့ဖရာတွေကြောင်းတွေကံတွေဖြစ်လာတာနော်သူတို့ကသာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆုံးမတော့ပုံညာစေပုရိသောအကိတာတရဝတယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပဲဆိုရင်တဲ့လုပ်လဲလုပ်ပါပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိရာဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏထပ်ထပ်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအခုမဟာတို့ ရသပိတ်စေရံမဲဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းကနှစ်6အကြိမ်ပေါင်းတောင်60ရှိပါတယ်နော်ထပ်ထပ်လုပ်ထပ်ထပ်လုပ်ကြအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ထပ်ထပ်လုပ်ပါတဲ့ရသော်ဗျာပုဏ္ဏပုဏ္ဏကိရဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်လုပ်ပါ တမ္မိဆန္ဒံကရိရထာလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းမွေးထားပါဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်ထားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချိန်ချိန်ထက်ထက်လှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းပဲရင်ထဲမှာရှင်းသန်းနေအောင်ထားဘာကြောင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းရတယ်လဲဆိုရင်သူခေါ်ပုံညတဥစ္စယောပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုဥစ္စယောမိမိတဏ္ဍမှာ တိုးတက်မြတ်ပြလာခြင်းသည်သူခေါ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။လောကလူတွေကချမ်းသာခြင်းနဲ့သို့သောအကုသိုလ်တွေယင်ထဲများလာပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှာပဲသိကြတယ်။ကုသိုလ်တွေယင်ထဲနှလုံးထဲမှာများလာပြီဆိုမှချမ်းသာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စေတနာမှန်မှန်နဲ့ စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့စေရနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြစ်လို့ခြင်းအပြင်ကံကောင်းမှဖြစ်တယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးပေးကောင်းမှဖြစ်တယ်အကျိုးပေးကောင်းမှုကံကောင်းမှုအကျိုးပေးကောင်းအောင်ကံကောင်းမှုလိုတယ်ကံကောင်းမှုအတွက်စေရနာကောင်းမှုလိုတယ်ဆိုတာလေးခွင်းဆက်အနေနဲ့မှတ်သားပြီးရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုယင်ထဲမှာမှတ်သားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို စင်ဆက်မပြတ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း